कुरा गरौँ कार्यक्रममा हजुरहरूलाई स्वागत छ आजको हाम्रो ल कुरा गरौँ टप कार्यक्रमको टपिक रहेको छ डिक्रिप्टिङ क्रिप्टो करेन्सिज आजको बहसमा चाहिँ हामी क्रिप्टो करेन्सी भनेको के हो यसको अर्थतन्त्रमा हुने असर क्रिप्टो करेन्सीको कानुनी पक्ष र यसको सम्भावनाको विषयमा हाम्रो स्पिकर्सहरूसँग छलफल गर्नेछौँ हाम्रो स्पिकर्सहरू हामीसँग हुनुहुन्छ म उहाँहरूको इन्ट्रोडक्सन दिन्छु रिया तिवारी उहाँ चाहिँ युएनडिपी ब्याङ्कक र साभेसन आर्मी सिकागोमा उहाँले काम गर्नुभएको छ उहाँको क्रिप्टो करेन्सीको इन्ट्रेस्ट चाहिँ फर्स्ट एन्ड सुलिभनमा सुरु भयो जहाँ चाहिँ she work as strategic gap analysis for corporate clients across thirty six different industries उहाँले चाहिँ म्यासाचुसेट्स इन्स्टिट्युट फर टेक्नोलोजी एमआइटीको ब्लक चेन एन्ड मनी भन्ने कोर्स गर्नुभएको छ र Uh, she likes to call herself as an educator in the cryptocurrency space. Welcome to the program, ma'am. अनि हामीसँग अर्को स्पिकर चाहिँ एडभोकेट अतित बाबु रिजाल हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ कमर्सियल लिटिगेसन लयर हुनुहुन्छ र एएचएन लिगल प्राइभेट लिमिटेडको फाउन्डिङ पार्टनर हजुर दुवैजनालाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ अनि हामी फेसबुक लाइभमा पनि छौँ र हाम्रो धेरै गेस्टहरू चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्छ म फर्स्ट प्रोग्रामको सुरुको क्वेसन चाहिँ रिया तिवारी म्यामबाट सुरु गर्छु हामीले हाम्रो फर्म भर्दा बेला चाहिँ पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई क्वेसन्स पनि इन्ट्रेस्टेड क्वेसन्स पनि सोध्नु भनेका थियौँ र धेरैजनाको क्युरियोसिटी चाहिँ ब्लक चेन भनेको के हो ब्लक चेन टेक्नोलोजी अनि क्रिप्टो करेन्सी भने के हो र माइनिङ र ट्रेडिङको डिफ्रेन्स के हो अनि मेजर क्वेसन चाहिँ डिजिटल करेन्सी र क्रिप्टो करेन्सीको डिफ्रेन्स के हो सो यो क्वेसन चाहिँ म फर्स्टमा रिया तिवारी म्यामलाई राख्न चाहे Thank you, Shayani. thank you so much for having me as well, and thank you so much for the very warm welcome. Um, cryptocurrency चाहिँ अब मैले पनि यसको बारेमा अध्ययन गर्न थालेको uh, sayad one and one half years भइसक्यो. It's a very new technology. It's a very disruptive and revolutionary technology, just like how the internet is. Hey, internet जस्तै यो एउटा technology भनेर चाहिँ सोचौँ. Uh, so there's thousands of cryptocurrencies out there. So आजको पर्पजको लागि चाहिँ हामी कोर टेक्नोलोजीको बारेमा कुरा गरौँ जुन जुन चाहिँ हो बिटकोइन होइन बिटकोइन र इथिरियम चाहिँ those are the two most famous technologies है क्रिप्टोकरेन्सिज So uh, यसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले तिनवटा कुरा बुझ्नुपर्छ what is it who can use it and why no it है सो क्रिप्टो करेन्सी भनेको चाहिँ it's like any other normal currency but it is digital अब यसको बारेमा हिस्ट्री अफ मनी नै हेर्ने हो भने हामीले मनी के कुरा के कारणले एउटा uh, हुन्छ नि एउटा कुरा के कारणले मनी हुन्छ भन्दाखेरि there are three different criterias to it है एउटा कुरा चाहिँ मनीमा एउटा स्टोर अफ भ्याल्यु हुनु पऱ्यो युनिट अफ अकाउन्ट हुनु पऱ्यो अनि युनिट अफ एक्सचेन्ज हुनु पऱ्यो सो केही कुराले जस्तै हाम्रो पेपर मनीले के सेटिस्फाई गर्छ भने रुपिज वानको पेपर मनीले एक रुपिज त्यसको भ्याल्यु स्टोर गर्छ अनि युनिट अफ अकाउन्ट त्यसलाई अब अकाउन्टिङ सिस्टम्समा लेजर सिस्टम्समा त्यसलाई अकाउन्टिङ गरेर ब्यालेन्स सिट्समा राख्न मिल्यो गन्न मिल्यो एसेन्सियली होइन अनि थर्ड क्राइटेरिया चाहिँ युनिट अफ एक्सचेन्ज त्यसलाई एक्सचेन्ज गर्न मिल्यो वान रुपिस लगेर एउटा केही चक्लेट किन्न मिल्यो सुन्तला किन्न मिल्यो अनि फेरि त्यो सुन्तला बेचेर पैसा पनि लिन मिल्यो है सो यो तिनटै कुरा चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीले सेटिस्फाई गर्छ for it to become you know a money त्यो एउटा कुरा चाहिँ भयो सो क्रिप्टो करेन्सी भनेको it is like currency except it's digital century है इच इन्डिभिजुअल क्रिप्टो करेन्सी चाहिँ it can be broken down into small units जस्तै अब हामी बिटकोइनकै कुरा गर्दाखेरि one bitcoin is equals to 100 million satoshis. होइन जस्तै हामीले वान थाउजन्ड रुपिज भने जस्तै one thousand rupees can be broken down into rupees one rupees two rupees three त्यस्तै one bit point can be broken down into hundred million satoshis so एउटा मिसकन्सेप्सन चाहिँ के छ भने मान्छेहरूले क्रिप्टोमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि अभियसली नेपालमा त इलिगल छ this is in no way financial advice बट मान्छेहरूले के भन्न थाल्छ भने ए बिटकोइन त महँगो छ कसरी किन्ने आजको भाउ त फोर्टी फोर थाउजन्ड डलर्स छ त्यो नर्मल मान्छेले त अफोर्ड गर्नै सक्दैन but what most people don't know is that you can also buy bitcoin with one rupees you can buy it with one dollar ten dollar अनि यो किन्दाखेरि चाहिँ हामीले सतोसिजमा पाउँछौँ zero point zero zero zero one satoshis आउँछ फर इक्जाम्पल टेन डलर्सको किन्यो भने so that's also something that's important बिटकोइनमा के हुन्छ भने ब्याङ्कहरू हुँदैन है क्रिप्टो करेन्सिजमा there are no banks what you do get is you get own personal address आफ्नो एउटा हुन्छ And then what this also means that आफ्नो key personal information आफूले provide गर्नु पर्दैन जस्तै हामीले अहिले if we look at our banking institutions or even your exchange um, institutions called the e-सेवामा login गर्नलाई we need to give our phone number we need to give our credentials know your customer KYC हरू दिनुपर्छ यस्तो कुनै पनि cryptocurrency किन्दाखेरि दिनु पर्दैन and everything that you do can be anonymous if you choose to be anonymous है um, so each cryptocurrency चाहिँ आफ्नो एउटा वालेटमा हुन्छ वालेट भनेको चाहिँ दुईटा प्रकारको हुन्छ एउटा you can download an app on your phone uh, and call it an app uh, call it a wallet होइन जस्तै यो हाम्रो जुन ब्याङ्किङ एप्सहरू हुन्छ त्यस्तै क्रिप्टो करेन्सीको पनि वालेट हुन्छ है अर्को चाहिँ अब धेरै जसो मान्छेले धेरै क्रिप्टो करेन्सी किनेको छन् भने चाहिँ they can also store in a hardware wallet hardware wallet भनेको चाहिँ just think of it as a pen drive pen drive जस्तोमा नि स्टोर गर्नु मिल्छ होइन if you're just looking to hello हामीले हाम्रो स्पिकरलाई लुज गऱ्यौँ कि नेटवर्कले गर्दा I'll wait for 30 seconds. Let's see if our internet will come back. Yeah. We've just lost her. Um, until then, म अर्को क्वेसन चाहिँ हाम्रो अर्को स्पिकर मिस्टर अतित रिजालजीलाई डाइरेक्ट गर्छु until until Ms. Ria is back. So उहाँले cryptocurrency techno blockchain technology बुझाउँदै हुनुहुन्थ्यो हामीलाई चाहिँ नेपालको अहिलेको पोजिसन क्रिप्टो करेन्सीमा के छ यसको सराउन्डिङ लजहरू डाइरेक्ट नभए पनि के छ र if you can and if you want to यसमा इन्टरनेसनल र ग्लोबल सिनमा चाहिँ क्रिप्टो करेन्सिजको कस्तो खालको लिगल प्रोभिजनले गाइड गर्छ त्यो क्वेसनहरू आन्सर गरिदिनु न हजुर धन्यवाद क्रिप्टो करेन्सी नाममा करेन्सी जोडिए पनि अहिले धेरै जसो देशहरूले यसलाई रादर कमोडिटी वा एक्सचेन्ज सेक्युरिटी एक्सचेन्जको रूपमा लिइरहेका छन् होइन सो धितोपत्रको रूपमा सो कन्क यसको एउटा कन्करेन्ट इक्जाम्पल चाहिँ सेयर जस्तो भयो हुन सक्यो होइन अब यसलाई किन करेन्सी भनिरहेका छैनन् त धेरै जसो देशहरूले जस्तै अमेरिकामा कमोडिटिज फ्युचर एक्सचेन्जले यसलाई रेगुलेट गरिरहेको छ होइन एस्टोनियामा चाहिँ मनी लन्ड्रिङ एन्टा मनी लन्ड्रिङको के भन्छ तपाईँले विश्वस विश्वसनीयता एउटा केही दिलाउनको लागि एउटा फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँलाई कमोडिटिज फ्युचर्सको ट्रान्ज्याक्सन गर्नको लागि लाइसेन्स पनि प्रोभाइड गरिरहेको छ होइन तपाईँले हालसालै इन्डियाको बजेट हेर्नुभयो भने त्यसमा पनि कमोडिटी भनेर दियो अब यो यो गर्नु पछाडिको कारण एउटा एउटा प्राइमेरी कारण भनेको चाहिँ बिकज लाइक लाइक रिया रियाजी already said cryptocurrencies do not have any central bank regulation है so cryptocurrencies are a form of exchange that has value so money is also a form of exchange that has value होइन So this is use through computer mediums so digital money पनि भन्दा भयो so it it it looks like it sounds like digital money it sounds like digital currency तर हाउएभर मुद्राको मनीको करेन्सीको प्राइमेरी क्यारेक्टरिस्टिक जुन छ सेन्ट्रल ब्याङ्क रेगुलेसन कुनै न कुनै सेन्ट्रल ब्याङ्कले बनाएको हुनुपर्ने जुन एउटा प्राइमेरी क्यारेक्टरिस्टिक छ जस्तै हाम्रै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन तपाईँले विदेशी विनिमय ऐन हेर्नुहुन्छ अथवा banking and bank and financial institutions act हेर्नुहुन्छ भने त्यसमा मुद्राको डेफिनेसनमा सेन्ट्रल ब्याङ्कले छापेको करेन्सी भनेर एउटा इन्डिरेक्टली त्यो इन्टरप्रिटेसन गर्न मिल्ने गरी मुद्राको त्यसरी डेफिनेसन लेखिएको छ सो सिन्स सेन्ट्रल ब्याङ्कको रेगुलेसन यसमा छैन सेन्ट्रल ब्याङ्कले बनाएको होइन त्यसैले गर्दा फेरि यसलाई कमोडिटीको रूपमा हेर्न थाल्यो विभिन्न विश्वमा विभिन्न देशहरूले so this is the primary reason अब नेपालको हकमा चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले यो दुई हजार चौहत्तर सालमा सातजनालाई मैले म मिस्टेकन हुनसक्छु तर सातजनालाई पहिलोचोटि समात्यो त्यसमा हुन्डीको केस पनि लगायो त्यसपछि चार पाँचजनालाई समाउँदाखेरि सेकेन्ड केस चाहिँ मेरो लफममा आएको थियो र मैले हेर्ने चान्स पाएँ त्यसमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन अन्तर्गतको कसुर भनेर दुई हजार चौहत्तर सालको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐनको संशोधन आउनुभन्दा अगाडि सम्म नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐनले निकालेको सूचनाको अगेन्स्टमा कुनै काम गर्यो भने जति बिगो छ त्यसको तिन गुणासम्म जरिवाना फर इक्जाम्पल एक लाख बिगो छ भने त्यसको तिन गुणा इन्टु थ्री होइन एक lakh into three three lakhs बिगो जफत गर्ने एक लाख रुपियाँ जफत गर्ने र त्यसको तिन गुणा जरिवाना भनेको तिन लाख रुपियाँ जरिवाना हुने भयो वा तिन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय होइन सो तिन गुणा बिगोको तिन गुणासम्म जरिवाना वा तिन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय यो तिनवटा अप्सन मात्रै जुनसुकै हुन सक्ने तरिकाले मा सजायको दावी गरियो नेपालमा त्यसरी गरिन थाल्यो राष्ट्र ब्याङ्कले सूचना निकालिसक्यो तर एउटा एउटा हाम्रो गभर्मेन्ट एउटा एकदम कन्फ्युजिङ स्टेटमा रह्यो कि क्रिप्टो करेन्सीलाई मुद्रा भनेर त्यतिखेर टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोरको तपाईँहरू पहिलो नोटिस हेर्नुहुन्छ राष्ट्र ब्याङ्कको भने त्यसमा क्रिप्टो करेन्सी भन्ने शब्द लेखिएको छैन त्यसमा बिटकोइन भन्ने शब्द लेखिएको छ है मैले फेरि तपाईँलाई यो ध्यान केन्द्रित गर्न चाहेँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको त्यतिखेर नलेज इनफ नै थिएन होइन एक दुईजना इन्डिपेन्डेन्ट पार्टिजहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा गएर प्रेजेन्टेसन दिनुभएछ क्रिप्टो करेन्सीको त्यसपछि मात्रै उनी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ बिटकोइन भन्ने केही एक्जिस्ट गर्ने रहेछ र मान्छेहरूले यसमा ट्रेड गर्दै रहेछन् र यो ट्रेड गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले युएस डलर्समा कारोबार गर्ने रहेछ र युएस डलर्समा कारोबार गर्नु भनेको त यो त विदेशी विनिमयको कारोबार गरेको भयो विदेशी विनिमयको कारोबार गर्न त अप्रुभल लिनु पर्थ्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अप्रुभल लिनु पर्थ्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अप्रुभल नलिकन फोरेन एक्सचेन्जको ट्रान्जेक्सन गरिएकोले गर्दाखेरि यसले अर्थतन्त्रलाई नराम्रो असर पुर्याउन सक्छ त्यसैले गर्दा फेरि यी मान्छेहरूलाई समाउनु पर्छ भनेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क झस्कियो र त्यो झस्किसकेपछि उसले कुनै अध्ययन गरेन कुनै टास्क फोर्स बनाएन कुनै कमिटी गठन गरेन यसको बारेमा फर्दर अध्ययन गर्नको लागि र डिरेक्टली एउटा नोटिस निकालेर यो चाहिँ इलिगल हो भनेर एउटा नोटिस निकालेर भनिदियो र त्यही नोटिसको आधारमा मैले अहिले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको दुई दुईजना क्लायन्टहरूलाई चाहिँ समात्यो भने अनि टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोरदेखि अहिले टु थाउजन्ड सेभेन्टी एट भयो त्यो केस अझै सकिएको छैन हिजो भर्खर एउटा नयाँ मुद्दाको मैले थुनछेक गरेँ मैले केसको डिटेलमा फ्याक्चुअल डिटेलमा म जान मिल्दैन किनभने क्लायन्ट तोर्ने कन्फिडेन्सियालिटीको कारणले गर्दाखेरि तर मैले के भन्न चाहिँ सक्छु भन्दाखेरि टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोरमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन अन्तर्गतको कसुर भनेर मुद्दा चलाइयो हाल अहिलेको यो नयाँ मुद्दामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था ऐन सम्बन्धी कसुर भनेर मुद्दा चलाइएको छ सो पहिला एनआरबी एक्ट बमोजिम अहिले बाफिया बमोजिम सो कुन ऐन बमोजिम मुद्दा चलाउने कुन ल बमोजिम मुद्दा चलाउने भन्ने पनि कन्फ्युजन छ नेपाल सरकारलाई है नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई त्यही कन्फ्युजन छ कुन चाहिँ ऐनको आधारमा मैले क्रिप्टो करेन्सी इलिगल हो भनेर भने भन्ने कुरै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई एउटा कन्फ्युजिङ एउटा स्टेटमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क रहेको हामी पाउँछौँ यो कारणले गर्दा फेरि क्रिप्टो करेन्सीको अध्ययन हालसम्म पनि टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोरमा पहिलो केस देखियो टु थाउजन्ड सेभेन्टी एटसम्म आइसक्दा फेरि फोर इयर्सको ड्युरेसनमा कुनै अध्ययन भएको हामीले अहिलेसम्म पाएका छैनौँ यो अलिकति यो यो नराम्रो हो भन्नुपर्छ हामीले यसलाई अस्तिको गभर्नरको कार्यालयको एउटा सानो प्रेस रिलिज जस्तो पनि निस्क्यो त्यसमा चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीलाई डिजिटल टोकन पनि भन्न मिल्छ भनेर यसलाई कमोडिटी पनि भन्न सकिन्छ है भन्ने तरिकाले एउटा प्रिलिमिनेरी माथिको एउटा प्यारा प्याराग्राफमा सानो सेन्टेन्समा चाहिँ भोलि राष्ट्र ब्याङ्कले यसलाई कमोडिटी भनेर पनि डिफाइन गर्न सक्ला अथवा नेपाल सरकारले यसलाई कमोडिटी वा सेक्युरिटिजको रूपमा पनि हेर्न सक्ने छाँटकाँट अलिकति त्यो सेन्टेन्सले चाहिँ देखाएको छ तर फेरि त्यही गभर्नर्सको गभर्नर्स अफिसको तपाईँले तल त्यो त्यही प्रेस रिलिजको तल्लो प्याराग्राफतिर हेर्नुहुन्छ भने यसलाई फेरि विदेशी विनिमयसँगै लगेर जोडिएको छ अब मैले कोर्टमा बहस गर्दा फेरि गर्ने क्वेसन भनेकै युएस डलर भनेको त नाइन्टिन सेभेन्टिज पछि गोल्ड र सिल्भरलाई प्रतिस्थापन गरेर इन्टरनेसनली रेकग्नाइज एउटा करेन्सीको एउटा फर्म युएस डलर बनेको थियो नाइन्टिन सेभेन्टिज पछि अब अहिले टु थाउजन्ड ट्वेन्टी टूसम्म आउँदाखेरि पनि हामी हरेक भ्याल्यु हरेक हरेक एक्सचेन्जलाई युएस डलरसँग परिणत गर्ने गर्छौँ त्यही हिसाबले गर्दाखेरि नै त क्रिप्टो करेन्सीलाई पनि युएस डलरमा परिणत गरेर त्यो गर्ने गरिएको छ तर युएस डलरमा त्यसलाई परिणत गर्ने बित्तिकै त हामीले युएस डलरको कारोबार गरेको त भन्न सकिँदैन त्यसैले गर्दाखेरि क्रिप्टो करेन्सीलाई त नेपाली मुद्रामा मात्र परिणत गर्न सकिन्छ हामीले त नेपाली मुद्रामा पनि कारोबार गरेको हुन सक्छौँ र क्रिप्टो करेन्सीलाई नेपाली मुद्रामा कारोबार यदि नेपालभित्रै बसेर गरिन्छ भने त्यो विदेशी विनिमय कसरी भयो त्यसलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले फोरेन एक्सचेन्जको ट्रान्ज्याक्सन गरेको कसरी भन्न सक्छ यो कुरा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अहिलेसम्म क्ल्यारिफाई पनि गरेको छैन र हालसालै केही एक दुई एक हप्ता एक हप्ता जति अगाडि मात्र एउटा नयाँ टास्क फोर्स गठन भएको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि एउटा कमिटी पनि गठन गर्यो यो सराहनीय छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एटलिस्ट एउटा कमिटी गठन गरेर यसको अध्ययन गर्नको लागि केही चासो चाहिँ देखाएको छ र आज भर्खर मैले एउटा न्युज पढेको थिएँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले डिजिटल करेन्सी आफ्नो डिजिटल करेन्सी पनि बनाउनको लागि एउटा अध्ययन टोली पनि गठन गर्यो भन्ने मैले एउटा न्युज पढेको थिएँ अब यो digital currency crypto currency is equals to digital currency भन्ने सोचले गर्दाखेरि चाहिँ डिजिटल करेन्सी बनाउने भनेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको हो वा क्रिप्टो करेन्सीलाई अरू कुनै तरिकाले पनि रिफाइन गर्न सकिन्छ अहिले डिजिटल करेन्सी पनि बनाइरहँ किनभने paper money is not the future भन्ने सोचेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले डिजिटल करेन्सी बनाइरहेको हो वा बनाउन खोजेको हो भन्ने कुरा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले क्ल्यारिफाई गर्न सकेको छैन म आशा गर्छु फ्युचरमा त्यो क्ल्यारिफाई गर्न सक्ने गर्नेछ तर यो मुभ पनि यो डिजिटल करेन्सी बनाउने मुभ पनि कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि इन्डियामा एउटा केस हालसालै एउटा केस के भन्छ internet and mobile association versus reserve bank of India four March twenty ट्वेन्टीमा एउटा फैसला भएको रहेछ सुप्रिम कोर्टले सुप्रिम कोर्टबाट सिमिलर सिनारी छ इन्डिया र नेपालको यो क्रिप्टो करेन्सीसँग सम्बन्धित इन्डियामा पनि रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाले यो इलिगल हो यसमा कारोबार नगर्नु रिस्क छ यो क्रिप्टोको वालेट चाहिँ भोलाटाइल हुनसक्छ र सेफ्ट हुनसक्छ यसले तिमीलाई फाइनेन्सियल लसमा लग्न लग्न सक्छ तिमी फाइनेन्सियल लसमा गयो भने म्याक्रो रूपमा हेर्दाखेरि नेसन पनि फाइनेन्सियल लसमा जान्छ त्यही भएर यो तिमीले यसमा ट्रेड गर्नु हुँदैन भनेर रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाले यसलाई इलिगल भनिदियो र सुप्रिम कोर्ट अफ इन्डियामा टु थाउजन्ड सेभेन्टिनतिर सिक्सटिन सेभेन्टिनतिर यो इन्टरनेट एन्ड ब्याङ्किङ यो एउटा संस्थाले चाहिँ रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हाल्यो परमादेशको मुद्दा हाल्यो र त्यो त्यो म्यान्डामसको रिटमा चाहिँ सुप्रिम कोर्टले के भनिदियो त भन्दा इन्डियामा कुनै सुप्रिम लेजिस्लेसन छैन हेर्नुहोस् लेजिस्लेसनको दुई प्रकार हुन्छ है एउटा सुप्रिम लेजिस्लेसन र एउटा subordinate legislation supreme legislation legislative बडीले बनाउँछ विधायिकाले बनाउँछ र सबोर्डिनेट लेजिस्लेसन एक्जिक्युटिभले बनाउन सक्छ तर सबोर्डिनेट लेजिस्लेसन सधैँ यसको एक्जिस्टेन्स सधैँ सुप्रिम लेजिस्लेसनको आधारमा मात्रै बसेको हुन्छ so if there is no supreme legislation there will never exist a subordinate legislation so subordinate legislation कहिले पनि इन्डिपेन्डेन्ट हुन सक्दैन र रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाले बनाएको निकालेको जुन नोटिस छ that is a subordinate legislation so there is no supreme legislation that deals with crypto currencies that talks about that provides any any kind of provision regarding any crypto currencies So if there are no uh, if, if if there are no uh, supreme legislations regarding cryptocurrencies, there can exist no subordinate legislation. भनेर सुप्रिम कोर्टले reserve bank reserve bank of इन्डियाको त्यो नोटिस खारेज गरिदियो त्यही कुरालाई हामीले कन्करेन्टली यदि हेऱ्यौँ भने नेपालको जुन नोटिस छ राष्ट्र ब्याङ्कले निकालेको notice that is also a non existent law है त्यो त्यो त्यो त्यो एक्जिस्टेन्समा हुनै सक्दैन त्यो त्यो पोसिबल नै छैन किनभने क्रिप्टो करेन्सीको कुनै सुप्रिम लेजिस्लेसन नेपालमा पनि एक्जिस्ट गर्दैन है नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन कहिलेको हो त भन्दा विदेशी विनिमय ऐन दुई हजार उन्नाइस सालको हो नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन दुई हजार अन्ठाउन्न सालको हो र BAFIA bank and financial transaction act नयाँ आएको टु थाउजन्ड सेभेन्टी थ्रीमा आएको थियो सो यो तिनटै एक्ट नेपालमा क्रिप्टो करेन्सी आउनुभन्दा अगाडिको एक्टहरू है नेपालमा हामीले मार्केटमा क्रिप्टो करेन्सी भनेर सुन्नुभन्दा अगाडि नै आएको एक्ट हो त्यसैले गर्दाखेरि विधायीको विधायिकाको मनसाय के थियो त यो ऐन बनाउँदाखेरि भन्ने हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पर्टिकुलर प्रोभिजन्सहरू बनाउँदाखेरि विधायिकाको मनसाय क्रिप्टो करेन्सीलाई डिफाइन गर्ने थिएन त्यसैले गर्दाखेरि क्रिप्टो करेन्सीलाई विधायिकाले नेपालमा डिफाइन नै गरेको छैन अवस्थै छैन त्यो कारणले गर्दा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले निकालेको सूचना त्यो हिसाबमा त्यो सबोर्डिनेट लेजिस्लेसन हुनै सक्दैन किन त त्यसलाई सुप्रिम लेजिस्लेसनले कुनै पनि म्यान्डेट दिएको छैन नेपालमा त्यो भए पनि रिस्क चाहिँ छ किन भन्दा पुलिसले मान्छेहरू खोजेर समातिराखेको छ र मुद्दा चलाइराखेको छ मुद्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन अन्तर्गत पनि हुनसक्छ विदेशी विनिमय ऐन अन्तर्गतको पनि हुनसक्छ र बैङ्किङ कसुरको मुद्दा पनि हुनसक्छ सो यो अफेन्स क्रिमिनल अफेन्स हो भनेर एक्जिक्युटिभले रेकगनाइज गरेको छ लेजिस्लेटिभ बडीले रेकगनाइज गरेको अवस्था नेपालमा छैन हजुर थ्याङ्क यू अतित सर हजुरले धेरै कुरा एक्सप्लेन गर्छु कसरी कन्फ्युजन छ कुन चाहिँ एक्टबाट मुद्दा चलाउनेदेखि लिएर पहिला चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी पनि नबुझिकन बिट कोइनलाई मात्र राष्ट्र ब्याङ्कले ब्यान गरेको रहेछ अब अब हामीसँग मिश्रिया आइसक्छ सो उहाँले एक्सप्लेन गरिदियो भएपछि मेबी कुड गो ब्याक या थ्याङ्क यू श्रेया मेरो अघि एकछिन बत्ती गयो यस्तै हो अब हाम्रो देश होइन कहिले बत्ती जान्छ यस्तै मिटिङ भएको बेलामा but let me continue so अघि मैले के भनिरहेको थिएँ भने क्रिप्टो करेन्सी दुईवटा वेमा स्टोर गर्न सकिन्छ एउटा आफ्नो फोनको एपमा अनि अर्को हार्डवेयर वालेटमा स्टोर गर्न सकिन्छ है so this what this also means is that there is no need for any banks so त्यसमा ब्याङ्क्सहरू त छँदै छैन no need for third parties at all And what this also means is that nobody can charge you for any ATM fees. Right? Nobody can charge you for any transaction fees and nobody can shut down or block your transactions होइन जस्तै हामीले कहिले कहिले क्रेडिट कार्ड लगेर कतै युज गर्यो भने चल्दैन कहिले कहिले है त्यो गर्न पाइएन ओर इफ वर ट्राभलिङ धेरै जस्तो मान्छेहरू ट्राभल गर्दाखेरि के हुन्छ भने कार्ड लग्छ अर्को देशमा लगेर युज गर्ने बेलामा चल्दैन त्यो ब्लक गरिदिन्छ ब्याङ्कले त्यो गर्न पाएन अनि हाम्रो देशको कन्टेक्समा यो किन पनि इन्ट्रेस्टिङ छ भने if you really look at our economy thirty five percent चाहिँ रेमिटान्सेसबाट आउँछ हाम्रो पैसा होइन जिडिपीको त्यो थर्टी फाइभ पर्सेन्ट रेमिटान्सेस कहाँबाट पठाउँछ विदेशबाट हाम्रो सायद परिवार साथीहरूले त्यो पैसा पठाइरहेको हुन्छ हाम्रो देशमा एभ्री सिङ्गल डे अब त्यो डलरको हिसाबले हो भने त that's millions of dollars every day अनि नेपाली ट्रिलियन्स अफ डलर्स हो सरी ट्रिलियन्स रुपिज होला सायद होइन thirty five percent of the economy भनेको that's a very very large segment of our entire GDP है अनि त्यसमा चाहिँ अब एभ्री सिङ्गल डे एक्सचेन्जेसहरूले र यो या आई गेस एक्सचेन्जेसहरूले पैसा काटिरहेको हुन्छन् I think the fees are from two percent to ten percent fees है इट रेन्जेस कति पैसा पठाएको it ranges sometimes it can go up to I think even eleven percent depending on कस्तो एक्सचेन्जबाट पठायो ब्याङ्किङ सिस्टमबाट नै सायद पठाउन मिल्छ होला and I'm not going to name any exchanges तर हामीलाई थाहा नै छ पपुलर कुन चाहिँ युनियनहरूबाट कस्तो कस्तोबाट पैसा पठाउन मिल्छ भनेर सो हामीले त्यो आफूले दुःख गरेर कमाएको पैसा पठाउँदाखेरि the fact that we have to pay a cut हुन्छ नि टु पर्सेन्ट भए पनि the cut of that just for sending it is you know is is important to recognize and in a national context अब हाम्रो नेपाल जस्तो developing country like that means we're losing millions of dollars uh, to these private institutions not to public institutions private companies like we're losing only on transaction fees every single day um, so sayad maybe legally uh, or you know in terms of हाम्रो गभर्मेन्ट त्यो पनि हाम्रो गभर्मेन्ट रियलाइज नगरे हो कि जस्तो नि लाग्छ मलाई so that's also something that's very important and I think it would be interesting for uh, law students to explore that more है अनि अब मैले बिटकोइनको क्रिप्टो करेन्सीको बारेमा सबै राम्रो राम्रो कुरा भने but it's not all good there are trade offs एउटा इम्पोर्टेन्ट ट्रेड अफ चाहिँ के हो भने आफ्नो वालेटको एक्सेस चाहिँ आफूले लुज गर्यो भने त्यो पैसा सधैँभरिको लागि गयो because the money is stored on on the basis of हुन्छ नि यो टेक्नोलोजी ब्लक चेन टेक्नोलोजीमा होइन the money is stored on on the blockchain so if you lose your cryptocurrency gone forever there is no central entity or banking entity अहिले हाम्रो फर इक्जाम्पल कार्डहरू आयो भने गएर ब्याङ्कमा गएर मेरो कार्ड हरायो फेरि अर्को बनाइदिनु न भन्न मिल्छ या कार्डको पिन बिर्स्यो भने गएर ब्याङ्कमा पनि भन्न मिल्छ but with crypto currency we cannot do that है so it's very important to write down your कि एउटा हामीले एउटा कि पाउँछौँ है आफ्नो पर्सनल एड्रेसको एउटा कि पाउँछौँ हामीले त्यो प्राइभेट कि एउटा हुन्छ पब्लिक कि एउटा हुन्छ पब्लिक कि is accessible to everybody there wants to send you money होइन प्राइभेट कि चाहिँ आफूले लेखेर राख्नुपर्छ है त्यो पनि most people suggest not to store it digitally हामीले अब कम्प्युटर सम्प्युटरमा राख्नु भएन लेखेर मान्छेहरूले राख्ने होइन त्यो हरायो भने गयो आफ्नो पैसा so that that's a big trade off अर्को चाहिँ मान्छेहरूले के सोध्छ भने ओके सो ब्याङ्क छैन भने यसको रेकर्ड चाहिँ कहाँ राख्छ त होइन so instead of a bank or government keeping track obviously यसको रेकर्ड चाहिँ त्यो ब्लक चेनमै राखिन्छ है डिएलटी भनेर डिस्ट्रिब्युटेड लेजर टेक्नोलोजी युज हुन्छ which is a public ledger and it's connected to a cryptocurrency network अब कुन क्रिप्टो करेन्सी युज गरेको बिटकोइनको नेटवर्क छुट्टै हुन्छ इथेरियमको नेटवर्क छुट्टै हुन्छ होइन त्यो ब्लक चेनबाट कनेक्टेड हुन्छ क्रिप्टो करेन्सी नेटवर्क भनेको चाहिँ essentially it's just different nodes around the world um, different computers. Like your phone or your computer can be a part of that network. है त्यहाँबाट तपाईँले युज गरिराख्नु भएको छ भने अनि यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भने यो records are public So it can be publicly viewed on the blockchain. So तपाईँले कसलाई पैसा पठाउनु भयो that is all publicly stored and easily हेर्न मिल्छ however you are anonymous है so त्यसमा तपाईँको नाम ठेगाना केही पनि हुँदैन it's just random words and random letters um, but you can track and you can see where the money came from uh, so that's also something that's interesting होइन अनि cryptocurrency networks चाहिँ um, अब I wouldn't necessarily say it's better than banks um, legally पनि सायद त्यो भन्नु भएन मैले publicly but cryptocurrency networks are definitely very very very secure है because there is no single point of failure तपाईँको एउटा कम्प्युटर बिग्रियो भने it's still stored all across the world. Your money is still stored in every network available, uh, every node all across the world, and transactions are peer-to-peer. भनेपछि मैले श्रेयालाई इजिली अहिले नै श्रेया अमेरिकामा छ म जापानमा छु भने एक मिनटमै श्रेयालाई लाइटनिङ नेटवर्क बिटकोइनको लाइटनिङ नेटवर्क भन्ने एउटा लेयर छ त्यो युज गरेर पैसा पठाउन मिल्यो है त्यो क्रिप्टो करेन्सी एउटा बिटकोइन पठाउन मिल्यो है which means that not only is it fast not only are the charges like super low, but the 0.001% okay, kati sa ekdamai low sa Dios, um, and that there's no single point of failure. Right? Uh, compared to the banking system, एउटा bank burn down भयो भने त्यहाँ भएको पैसा burn down भयो त्यहाँ भएको सुन चाँदी burn down भयो लकरमा राखेको important कागजहरू burn down भयो so that's also something to recognize. Obviously, banks are insurance huncha अहिले आजको जमानामा and stuff like that, but it, it still will take you time to recover your money. Hey, so that's also something very, very important. So essentially, त्यही हो cryptocurrency भनेको. Uh, Shreya, if you have any other Will get back to you अब चाहिँ म हाम्रो अतित रिजालजीलाई सरलाई क्वेसन है नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जब त्यो नोटिस निकालेको थियो नि त्यसमा चाहिँ नेपाली इज लिभिङ अब्रडहरूले पनि यो क्रिप्टो करेन्सीको ट्रेडमा माइनिङमा ट्रान्ज्याक्सनमा पार्टिसिपेट गर्न मिल्दैन भन्ने थियो सो त्यो how does we have that kind of jurisdiction कि to to regulate people living outside Nepal कुनै प्रोभिजन छ कुनै त्यस्तो केसेसहरू पनि छ सर नेप्लिज लिभिङ अब्रोडमा चाहिँ नेप्लिज सिटिजन्सहरू पर्छन् होइन so foreign nationals who are originally Nepali people तर have already receive foreign nationality foreign citizenships they do not fall under the ambit त्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सूचनाको सो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ले त्यो त्यो जुन भन्यो त्यो कुन कानुनको आधारमा भन्यो भन्ने कुरा पनि त्यो क्ल्यारिफाई गर्न सकेको छैन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्टिङली एक दुई दिन अगाडि मात्रै पनि पुलिसले एउटा नोटिस निकालेको थियो होइन त्यो नोटिसमा चाहिँ तपाईँले कसैले पनि क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गरिरहेको थाहा पाउनु भएको छ भने हामीलाई सूचित गर्नुहोस् भनेर भनेको थियो so it seems like Nepal पुलिसको प्राइमेरी हेल्प भनेकै कसैको कसैले नोटिफाई गरिदिइहाल्ला भन्ने चाहिँ उसको हाम्रो नेपाल पुलिसको आश आशय चाहिँ त्यस्तो छ भन्ने मैले बुझेको छ किन त भन्दाखेरि कसरी ट्र्याक डाउन गर्ने त्यो ट्रान्ज्याक्सन कसरी चाहिँ ट्र्याक डाउन गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा एउटा एउटा डिस्टिङ कुनै एउटा एउटा स्पेसिफिक कुनै कुनै बाटो नै छैन हाम्रो नेपाल सरकारसँग होइन र त्यो कुन रिस्ट्रिक्सनको एम्बिटमा चाहिँ बाहिर बसेको मान्छेलाई समाउने बाहिर बसेको मान्छेलाई पनि नेपालमा लिएर आउने यदि कुनै फोरेन नेसनल नेपालमा बसिरहेको छ भने र उसले नेपालमै बसेर ट्रान्ज्याक्सन गरेको छ भने उसलाई पनि समाउने होइन नेपालमा करिब करिब चार लाख चार लाखभन्दा बेसी मान्छेहरूले क्रिप्टो करेन्सीको ट्रेड गरिरहेका छन् भन्ने अस्ति भर्खरै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्ककै एउटा रिपोर्टले देखायो अब त्यो चार लाखजना मान्छे जस्तै फर इक्जाम्पल हिजै मात्र मैले जुन थुनसेक गरेँ त्यो त्यो थुनसेकमा चाहिँ हजारचोटिभन्दा बेसी ट्रान्ज्याक्सन गरेको एक वर्ष डेढ वर्षको दौरानमा हजारचोटिभन्दा बेसी ट्रान्ज्याक्सन गरेको भनेर देखाइएको छ अब त्यो हजारचोटि ट्रान्ज्याक्सन गर्दाखेरि एटलिस्ट फाइभ हन्ड्रेड पिपलसँग त कुनै न कुनै तरिकाले ट्रान्ज्याक्सन गऱ्यो होला आदै फेरि पनि त्यो फाइभ हन्ड्रेड पिपललाई ट्र्याक डाउन त गरेको छैन होइन जो तिनजनाको एपबाट त्यो आउटफ्लो त्यो ट्रान्ज्याक्सनका आउटफ्लो ब्याङ्क उनीहरूले युज गरेको ब्याङ्क उनीहरूले युज गरेको वालेटहरू डिजिटल वालेट जस्तै ई सेवा होइन त्यसबाट गरेको ट्रान्ज्याक्सनको थ्रु उनीहरूलाई समातेको छ तपाईँले अस्ति भर्खर न्युजमा पनि देख्नुभयो पढ्नुभयो होला तिनजनालाई समातेको भन्ने होइन त्यो तिनजनालाई त्यही त्यही त्यो वालेटको थ्रु उनीहरूले गरेको ब्याङ्किङ ट्रान्ज्याक्सनको थ्रु उनीहरूलाई समात्यो तर उनीहरूले जोसँग ट्रान्ज्याक्सन गरेको छ उनीहरूलाई नै समाउन सकेको छैन जबकि स्टेटमेन्टमै ट्रान्ज्याक्सन गरेको मान्छेहरूको नाम देखिन्छ होइन र ब्याङ्कको थ्रु ट्रान्ज्याक्सन गरे पनि क्रिप्टो करेन्सीकै ट्रान्ज्याक्सन गरेको हो वा होइन भन्ने कुरै सरकारले अभियोग पत्रमै पनि डिफाइन गर्न सकेको छैन त्यसैले कुन जो रिस्ट्रिक्सन बमोजिम मान्छे समाउने हो पहिलो कुरा त एक्जिक्युटिभसँग कुनै सबोर्डिनेट लेजिस्लेसन मैले अघि पनि भनेँ कुनै सबोर्डिनेट लेजिस्लेसन बनाउने ड्राफ्ट गर्ने कुनै अधिकारै छैन सिन्स सुप्रिम लेजिस्लेसनै एब्सेन्ट छ क्रिप्टो करेन्सीको हकमा कुन चाहिँ लको एम्बिटमा चाहिँ मान्छे समाउने हो कुन चाहिँ लको एम्बिटमा समाइसकेको मान्छेलाई कुन चाहिँ लको एम्बिटमा चाहिँ उनीहरूलाई अभियोग लगाउने हो कुन चाहिँ लको एम्बिटमा बिगो कायम गर्ने हो कुन चाहिँ लको एम्बिटमा अभियोग बमोजिम मागदाबी लिने हो के सजाय लगाउने हो कुन चाहिँ ल साइट गर्ने हो यो कुरामै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मात्र नभएर नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय एज अ होल नै कन्फ्युजनमा रहेको मैले देखेको छु मैले पाएको छु त्यसैले गर्दाखेरि पनि अब अहिले हाम्रो कोर्टले ल के छ भन्दा पनि हाम्रो कोर्टको प्र्याक्टिस के छ एटलिस्ट अब यो अहिलेसम्म जिल्ला अदालतमा मात्रै ट्राई भएको छ पुनरावेदन अदालत उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतमा यो गइसकेको अवस्था छैन इन्डियामा मात्रै भर्खरै म्यान्डमसको रिट जारी गरिदिएको छ मैले अघि भर्खर पनि साइड गरेँ त्यो case Indian case Indian supreme कोर्टले गरेको केस नेपालमा पनि सायद कुनै बेला सुप्रिम कोर्टमा कुनै पार्टी म्यान्डमसको रिट लिएर जानु भइहाल्यो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अर्डरलाई खारेज गरिदिएला सुप्रिम कोर्टले अथवा त्यसलाई त्यसलाई एज इट इज राखिदिएला जे त्यसको इन्टरप्रिटेसन सुप्रिम कोर्टबाट नभ नहुन्जेलसम्म त्यसको एम्बिट के हो वा त्यसले कसरी वर्क गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पिन पोइन्ट गरेर भन्न सक्ने कुनै अवस्था छैन त्यही नै त्यही नै छ यसको यसको अहिले नेपालमा अवस्था त्योभन्दा बाहेक अरू केही पनि छैन हजुर thank you sir so mostly कन्फ्युजनकै स्टेट देखिन्छ नेपालको कानुन अनुसार अब एनआरबीको नोटिसमा चाहिँ माइनिङ पनि गर्न पाउँदैन भनेको थियो सो रिया म्याम यो वाट इज माइनिङ एउटा क्वेसन एन्ड अर्को चाहिँ इलन मस्कको एउटा ट्विट थियो नि माइनिङ गर्दा चाहिँ एकदमै ठुलो इन्भाइरोमेन्टलाई हार्म हुने कारणले गर्दा चाहिँ टेस्लाले अब एक्सेप्ट गर्दैन बिटकोइन भन्ने थियो सो माइनिङ र माइनिङको इन्भाइरोमेन्टल एस्पेक्ट पनि बुझाइदिनुहोस् न हुन्छ श्या बुझाउन अलि सायद गाह्रो नै छ होइन अब क्रिप्टो करेन्सी चाहिँ यो ब्लक चेन भन्ने टेक्नोलोजीमा I guess it works through that technology है ब्लक चेन अब सिम्पल वेमा टेक्नोलोजी स्टुडेन्ट नभइकन बुझ्नलाई चाहिँ तिनवटा डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट छ है ब्लक चेनमा एउटा चाहिँ time stamp append only log भयो है त्यो भनेको if you send let say एउटा बिटकोइन होइन त्यसको टाइम स्ट्याम्प हुने भयो यति बजे यति डेटमा पठायो भनेर अप एन्ड ओन्ली लग भनेको चाहिँ append only as in you can not delete it and you can not edit it it's there forever है अन द ब्लक चेन कसैले कहिले डिलिट पनि गर्न मिल्दैन कहिले एडिट पनि गर्न मिल्दैन अब यु क्यान ओन्ली थिङ्क अब in terms of corruption in terms of banking politics there so many reasons why this would be useful है त्यो एउटा कुरा भयो ब्लक चेनको अर्को कुरा चाहिँ it's stored in auditable database है यो auditable database is actually secured by a cryptography so crypto crypto करेन्सीको क्रिप्टोग्राफी भनेको चाहिँ uh, नयाँ कन्सेप्ट होइन यो धेरै पुरानो कन्सेप्ट हो म बुझाउने बेलामा चाहिँ मान्छेहरूलाई कसरी बुझाउँछु भने थिङ्क अब हामीले त्यो पुरानो मुभीहरू हेर्दाखेरि दुईवटा राज्य हुन्थ्यो अनि दुईवटा राज्यमा एउटा राज्यको किङले अर्को राज्यको किङलाई लेटर पठाउने बेलामा अर्कै साइफरमा लेखेर या अर्कै भाषामा त्यो किङले मात्र बुझ्ने गरी लेखेर एउटा परेवालाई दिएर पठाउँथ्यो अनि त्यो परेवाले दिएर वाइट परेवाले दिएर त्यो राज्यको राजालाई गएर दिन्थ्यो अनि त्यो राज्यको राजाले मात्र बुझ्थ्यो एसेन्सियली क्रिप्टोग्राफी भनेको त्यही हो होइन एउटा कुरा जुन कि त्यो मान्छेले मात्र एक्सेस गर्न मिलोस् सो लाइक मैले एउटा बिट कोइन सेयालाई पठाएँ भने एउटा करेन्सी क्रिप्टो करेन्सी पठाएँ भने उसले मात्र एक्सेस गर्न मिल्छ है सो यो अडिटेबल डेटा बेस चाहिँ it's secured by this cryptography अब डिजिटल क्रिप्टोग्राफी भयो त्यो चाहिँ फिजिकल क्रिप्टोग्राफीको इक्जाम्पल दिएँ मैले तर यो चाहिँ डिजिटल क्रिप्टोग्राफी भयो है अनि डिजिटल सिग्नेचर पनि हुन्छ अडिटेबल डेटाबेसमा डिजिटल सिग्नेचर भनेको चाहिँ एक्चुअल साइन चाहिँ होइन तर आफ्नो कोड जस्तो हुन्छ जुन कि आफ्नो पर्सनल हुन्छ होइन सो डेटाबेसमा चाहिँ यो एउटा क्रिप्टोग्राफी भयो अनि एउटा डिजिटल सिग्नेचर आफ्नो पर्सनल भयो है थर्ड कुरा चाहिँ network consensus protocol network consensus protocol भनेको चाहिँ त्यो can be different types of network consensus protocols but दुइटा फेमस चाहिँ proof of work and proof of स्टेकको है so for any cryptocurrency यो ब्लक चेन सिस्टममा प्रोसेस गर्नेलाई चाहिँ अर फङ्सन गर्नलाई देयर थ्री डिफ्रेन्ट थिङ्स एउटा time stamp append only log हुनु पर्यो एउटा टाइममा पठाएको एडिट र डिलिट गर्न नमिल्ने अडिटेबल डेटाबेसमा हुनु पर्यो क्रिप्टोग्राफीले सिक्योर गरेको र एउटा डिजिटल सिग्नेचर भएको थियो अनि अर्को नेटवर्क कन्सेन्सस प्रोटोकल हालेपछि मात्र यो क्रिप्टो करेन्सी एक्चुली बन्छ सो दुईवटा different types proof of work and proof of stake छ प्रुफ अफ वर्क proof of वर्कमा चाहिँ माइनिङ गरिन्छ प्रुफ अफ स्टेक सिस्टममा चाहिँ माइनिङ गरिँदैन है प्रुफ अफ वर्क सिस्टम बिटकोइनमा युज हुन्छ प्रुफ अफ स्टेक सिस्टम इथिरियममा युज हुन्छ जुन कि are the top two famous crypto cryptocurrencies है सो um, त्यो भनेर बुझौँ सो माइनिङ भनेको प्रुफ अफ स्टेकमा चाहिँ हुँदैन है proof of work proof of stake भनेको के हो obviously there the two major consensus mechanisms अनि um, प्रुफ अफ वर्कमा माइनिङ चाहिँ प्रुफ सिकमा हुँदैन त्यो त मैले भनिहालेँ अरू चाहिँ माइनिङ चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अलि अब यो पनि बुझाउन गाह्रै छ मैले पनि धेरै अध्ययन गरेरै बुझेको कुरा हो बट एसेन्सियली इजिली बुझाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी अब गोल्ड माइनिङको सोचौँ है गोल्ड माइनिङ गर्दाखेरि खनेर गोल्ड हामीले निकाल्छौँ होइन कतै अनि गोल्ड खन्नको लागि हामीले इक्विपमेन्ट पनि किन्नुपर्छ होला त्यो खन्ने इक्विपमेन्ट अनि यो गोल्ड खोज्नु त साह्रै गाह्रो छ है I mean maybe that's a myth but essentially गाह्रो छ खनेर खोजेर इक्विपमेन्ट किनेर ड्रिल गरेर निकाल्नुपर्छ बिटकोइनमा पनि त्यस्तै हो एक्सेप्ट माइनर्सहरूले चाहिँ कम्प्युटर्सहरू किन्छ है पहिला पहिला टु थाउजन्ड एटतिर टु थाउजन्ड नाइनतिर कम्प्युटरबाटै माइनिङ गर्न मिल्थ्यो तर आजकल चाहिँ यति धेरै पावर चाहिन्छ कि ठुलो ठुलो हार्डवेयरहरू किन्नुपर्छ त्यो ठुलो ठुलो हार्डवेयर किनेर माइनिङ गर्छन् अनि यो माइनर्सहरूले एसेन्सियली के गर्छन् भन्दाखेरि they are trying to solve a complex math problem है सो भर्चुअल माइनर्स हुन्छन् they can be all around the world and they are racing to be the first to solve a very very difficult math problem होइन अनि त्यो म्याथ प्रब्लम सल्भ गरेको विनरले चाहिँ होइन अब जसको धेरै कम्पिटिसनल पावर हो जसले फर्स्टमा गर्छ उसले चाहिँ एउटा अलिकति बिटकोइन रिवार्ड पनि पाउँछ है अनि त्यो त्यो म्याथ प्रब्लम सल्भ गरेको चाहिँ रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि म्याथ प्रब्लम सल्भ गरेपछि चाहिँ त्यो ट्रान्ज्याक्सन भेरिफाई हुन्छ सो लेट्स से मैले श्रेयालाई एउटा बिटकोइन पठाएँ मैले श्रेयालाई एउटा बिटकोइन पठाउँदाखेरि त्यो त अब कसरी भेरिफाई गर्ने त यो मान्छेले यो मान्छेले पैसा पठायो यो लिजिटमेट पैसा हो you know, it has to be verified because there are no banks, there is no third party. So your technology ke miners all around the world then compete to solve this very complex math problem and then jolly first ma garcha ule reward pauncha ani mero transaction pani verify bhayera share ka So they one bitcoin gayo share. Hey, so that is essentially what proof of work is. It is a revolutionary technology. Um, this is the core technology that Bitcoin sort of uh, invented Satoshi Nakamoto भन्ने uh, who chooses to remain anonymous है um, अनि यसै अनुसार अरू अरू टाइप अफ टेक्नोलोजिज पनि निकाले प्रुफ अफ स्टेक भन्ने छ अनि त्यसपछि I think proof of information अरू अरू पनि छ सो माइनिङ भनेको एसेन्सियली त्यही हो है proof of work has some powerful advantages because यसमा चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज हुन मिल्यो है एउटै सिस्टमले गर्न मिलेन जस्तै banking system is very centralize banking सिस्टममा एकजनाले त्यो प्रोसेसिङ ट्रान्ज्याक्सन्स हेर्नु पर्यो ए यो क्रेडिट कार्डको फिज राइट रहेछ भनेर गर्नु पर्यो तर प्रुफ अफ वर्कले चाहिँ त्यो माइनर्स अल अराउन्ड द वर्ल्डलाई डिसेन्ट्रलाइज गर्यो so there is obviously no one single point to failure and it can be done peer to peer without paying a transaction fee and without a need of a bank है अनि यसमा इन्ट्रेस्टिङ कुरा नि के छ भने क्रिप्टो करेन्सी ग्रो भएपछि माइनर्सहरू अनि क्रिप्टो करेन्सीको भ्याल्यु ग्रो भएपछि माइनर्सहरू are actually intensify incentivize more to join the network होइन so a lot of people do it as a business के Like अब हामीले एउटा स्टोर खोलेको जस्तै माइनिङ गर्ने पनि एउटा बिजनेसै जस्तो हो कि त्यो इक्विपमेन्टमा इन्भेस्ट गरेर अनि त्यो time energy money you put into it so it's essentially like a business a profitable business भनौँ न होइन सो जति क्रिप्टो करेन्सीको प्राइस बढ्दै जान्छ आई थिङ्क बिटकोइनको आज forty four thousand two hundred thirty dollars छ त्यो जति बढ्दै जान्छ त्यति माइनर्सहरू आउँछन् त्यो सिस्टममा but what is also interesting about यो प्रुफ अफ वर्क सिस्टम कि जति माइनर्सहरू आयो त्यो सिस्टममा त्यति the system gets more secure है जति आयो त्यति the because it's design that way it's it's coded that way जति माइनर्सहरू जोइन गर्यो the more secure the system gets है but this also means that the processing power is involve होइन त्यो त्यो इलोन मस्कको ट्विट अघि भन्नुभयो प्रोसेसिङ पावर ह्युज चाहिन्छ बेला धेरै इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ हार्डवेयरहरू ठुल्ठुलो हार्डवेयरहरू मान्छेहरूले वेयर हाउस नै किनेर राख्छन् हुन्छ नि to be the first one to get that bitcoin reward त्यो profitable पनि भयो अनि त्यसपछि yeah so I guess one of the impractical things is not every individual अब मैले गरौँ भनेर गरिहाल्न मिल्ने होइन because it does take a lot of uh, time, money, and energy. And a lot when we look at your mining pools, it is concentrated in uh, countries where electricity is very cheap or in regions where electricity is very cheap. US ma pani states ma um, it's only concentrated in cheap, cheap electricity by the states. Um, and it is extremely energy intensive process. Uh, but having said that, it takes less energy than it takes world wide हाम्रो घरको सबै जुन वर्ल्ड वाइड टिभीहरू टर्न अफ गरेर राख्यो है जुन हामीले घर सबै वर्ल्ड वाइड टिभिजहरू टर्न अफ गरेर राखेको टिभी भन्दा कम पावर त लाग्छ जे होस् but there is that argument saying that energy intensive process छ but then there also that flip flip side saying like हुन्छ नि टिभीहरू बन्द गरेर राखेको टिभी वर्ल्ड वाइड भन्दा त कम पावर लाग्छ actually so why not is beneficial consumer side variable transaction fees it's peer-to-peer, it's easy. Um, so there's both sides to the story, obviously. so theobio proof of work, and that is essentially what mining is. Uh, and that is why it's an energy intensive uh, process, Shreya. Um, my proof of stake ko bare mani banuki. Um, are you, do you want to move on to another question? Okay, Magdam, quick clarification. You said that every time cosily transaction there's there are all these miners um, cryptocurrency miners are solving a, uh, solving um, an equation. So every yeah. time with every uh, with every transaction, your cryptocurrencies are increasing. Like bitcoins are increasing. The pie as a whole increase on this answer with more. So I guess one thing I forgot to mention about Bitcoin is uh, there's only a limited amount of supply on your economics. This is very, very, very important because if you look at Nepal Rashtra Bank, Nepal Rashtra Bank can print as much money as they want, which is why we have inflation, 7% inflation, as the report IO. Your money is losing value 7% every year if you're putting it in the bank. If you're putting it in cryptocurrency, it's actually growing up 300% every year. This is the reason why people are investing into it. This is the reason why people don't trust, um, you know, economics and Nepal economic, economics versus US economics. So US many saw inflation, right? So another important thing is uh, Bitcoin code, there's only a limited supply, 21 million that will ever be mined, right? Earlier, I think 16 or got the million map um, so त्यो चाहिँ त्यति मात्र हुन्छ तपाईँको क्वेसन चाहिँ के थियो हजुर मेरो त्यही नै थियो त्यो बिटकोइनको पुल इन्क्रिज हुन्छ कि with each transaction so increase हुँदैन लिमिटेड पुल छ which is why the value of it also goes up है it's essentially just supply and demand when there is a limited supply of something, the value will always go up. Right? जस्तै अब हाम्रो नेपाली नोटहरूको त लिमिटेड सप्लाई छैन you know, if we're in trouble, the Russia Bank just prints more. Uh, even SEC Commission in the US also, you know, has laws and regulations. They'll start printing more. So uh, that is also a key um, turning point in the economy, Panam. Okay, thank you so much. A lot of jargons, but I think I did understand uh, in bits and pieces. Up uh, say we come back to the legal side. Um, so far, about Nepal ban गरेको छ uh, cryptocurrencies, but mm, in your opinion, हाम्रो legal system, let's say, is it ready right now to deal with about different issues that might arise, cryptocurrency त्यसलाई लिगल बनाएर अरू यो ब्यान हुँदा बेलाको पनि त there are rising number of traders maybe even miners so यहाँ चाहिँ अब लिगल सिस्टम स्ट्रेन्थन गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई एज एज अ प्र्याक्टिसनर धन्यवाद सो सबैभन्दा सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ why our our matra why the government fear cryptocurrencies so much is because money is a form of control right for for the government money is a form of um, keeping power of the government intact right because it is uh, published or it is produced by uh, the central banks the, the the reserve banks the federal banks right? So these banks, these central banks and reserve banks, they, they create money and uh, they regulate these the, the flow of this money. Right? They regulate each and every individual transactions that people do. Right? And, and it, it, it is very easy for them to regulate. It is easy for them to control people through money, through paper currency or through coins, through phone, uh, phone pay as well. Right? Uh, so, so digital money as well. Crypto करेन्सीको एउटा फिचर भनेकै डिसेन्ट्रलाइजेसन कुनै पनि सेन्ट्रल अथोरिटी यसमा छैन यसमा कम्प्लिटली डिसेन्ट्रल यो डिसेन्ट्रलाइज हो मान्छेहरूले इन्डिभिजुअली ट्रान्ज्याक्सन गर्न पाउने भए यो ब्लक चेनको इन्डिभिजुअल ब्लक्सहरूमा यसको डेटा गएर स्टोर हुन्छ र यो यो डेटा पर्मानेन्टली सेक्योर्ड र पर्मानेन्टली रेकर्डेड भएर बस्छ अब गभर्मेन्टहरूको एउटा जायज फियर चाहिँ के के के चाहिँ हो त भन्दाखेरि जस्तै हामीहरू गुगलमा रिसर्च गऱ्यौँ भने आइसिसले बिटकोइन प्रिफर गर्छ है because ISIS uses Bitcoin ISIS uses cryptocurrency to trade drugs and weapons होइन उनीहरूलाई इजी छ सेन्ट्रलाइज एउटा मनी युज गर्नुभन्दा पनि एउटा डिसेन्ट्रलाइज करेन्सी उनीहरूले युज गर्यो भने गभर्मेन्टले ट्र्याक डाउन गर्दैन भन्ने सोचेर उनीहरूले गरेको हुनसक्छ तर क्रिप्टो करेन्सीको ट्रान्ज्याक्सन ट्र्याक डाउनै गर्न नसक्ने भन्ने होइन किनभने हरेक ब्लकमा यसको डेटा त सेक्योर भएर बसेको छ त्यसैले अनोनिमस ट्रान्ज्याक्सन भए पनि since the transactions are recorded as data in the block sense itself you can track how when and where the transactions to place है त्यसैले गभर्मेन्टले खासै फियर गर्नुपर्ने मैले चाहिँ केही पनि देख्दिनँ अनि सिन्स गभर्मेन्टले फियर गर्नुपर्ने कुनै कारण डेभलप कन्ट्रिजहरूले देखेनन् डेभलप अब एस्टोनियाको क्रिप्टो करेन्सीको लज एन्टी मनी लन्ड्रिङसँग रिलेट गरेर उसले कानुन बनायो is most probably in my opinion one of the most beautiful cryptocurrency laws ever made in our world है इन इन इन अमेरिकाको अथवा क्यानाडाको युकेको भन्दा पनि एकदमै राम्रो ल चाहिँ एस्टोनियाले बनायो उसले लाइसेन्सिङ सुरु गर्यो र उसले क्यापिटल गेन्स ट्याक्स पनि लगाउन सुरु गरेको छ इन्डियाले पनि एटलिस्ट सुप्रिम कोर्टले रिजर्भ ब्याङ्कले तैँले सबोर्डिनेट लेजिस्लेसन बनाउन सक्दैनस् भनेर म्यान्डामसको रिटको थ्रु उसको नोटिस नै खारेज गरिदिएकोले गर्दाखेरि एटलिस्ट बजेटमा एटलिस्ट इन्डियाको फाइनेन्स मिनिस्टरले त्यही प्रेसरमा आएर हुनसक्छ वा आफै भोलन्टेरिली यो चाहिँ चाहिने नै रहेछ ब्लक चेनको जुन कन्सेप्ट छ जुन ब्लक चेन भन्ने सफ्टवेयर छ it is a very useful and very important software a very important tool भन्ने सोचेर पनि हुनसक्छ एटलिस्ट थर्टी पर्सेन्ट ट्याक्स चाहिँ यो क्रिप्टो करेन्सीको ट्रान्ज्याक्सनमा मुनाफामा चाहिँ थर्टी पर्सेन्ट ट्याक्स लगाउने कुनै कानुन बनाइने छ भनेर एटलिस्ट यसपालिको इन्डियन बजेटमा चाहिँ त्यो ल्याइयो नेपालको नेपालको हकमा पनि मेरो अब मैले यो यो प्लेटफर्मको थ्रु मैले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई मैले सुझाव दिन मिल्छ मिल्दैन मेरो एक्सपर्टिजले त्यो सुझाव धान्छ धान्दैन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको लागि तर मेरो सुझाव के हुनसक्छ त भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको जुन अहिलेको अध्ययन कमिटी गठन गरिएको छ यो समितिले चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीलाई anti money laundering terrorism financing लसँग रिलेट गरेर एटलिस्ट यसको रेजिस्ट्रेसन र लाइसेन्सिङको पोसिबिलिटिजहरू हेर्दै यसको ट्रान्ज्याक्सन्सहरू मोनिटर गर्ने अडिटको थ्रु मोनिटर गर्ने होइन अनोनिमस भए पनि जसले ट्रान्ज्याक्सन गर्छ उसले लाइसेन्स लिनुपर्ने ट्रान्ज्याक्ट गर्नको लागि वा माइनिङ गर्नको लागि लाइसेन्स लिनुपर्ने र ट्रान्ज्याक्सन इन्डिभिजुअल पार्टी ट्रान्ज्याक्सन्सहरूको पनि अडिट गर्ने कुनै सिस्टम डिफिकल्ट हुनसक्छ तर इम्पोसिबल होइन कुनै सिस्टम चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बसाल बसालिदिने वा फाइनेन्स मिनिस्ट्रीले चाहिँ यसलाई कमोडिटीको रूपमा डिफाइन गर्छ भने कसले कसले रेगुलेट गर्ने कमोडिटिज फ्युचर्स एक्सचेन्जसँग सम्बन्धित निकायहरूले रेगुलेट गर्ने वा सेक्युरिटिज एक्सचेन्जसँग रिलेटेड निकायहरूले रेगुलेट गर्ने वा यदि करेन्सी भन्छ भने जस्तै जर्मनीमा पनि यसलाई करेन्सी भनिन्छ होइन करेन्सी भन्छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यसलाई रेगुलेट गर्ने कसले रेगुलेट गर्ने भन्ने पिन पोइन्ट गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने चाहिँ मैले देखेको छु तर अब यो अध्ययन कमिटीले कहिलेसम्म चाहिँ आफ्नो एउटा अध्ययनको एउटा रिसर्च रिपोर्ट निकाल्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले पर्खेर वेट एन्ड वाचको एउटा मै बस्नुपर्ने अवस्था छ हजुर thank you sir सो यु टक्ड अबाउट एउटा अथोरिटी हुनु पर्यो अनि अडिटको एउटा सम काइन्ड अफ सिस्टम अनि अब त्यस्तो भयो भने चाहिँ रेगुलेट हुनसक्छ अबको मेरो क्वेसन चाहिँ it's not directly technical or legal question यो चाहिँ more like food for thought जस्तो अब वी से द्याट क्रिप्टो करेन्सीहरू because of their because of their nature their decentralize यो भनेपछि चाहिँ वी सी देम एज as a tool to make our economy more equal अब अलि एकदम एकदमै अनइक्वल इकोनोमीमा बाँच्छौँ हामी होइन but I read in a report that अहिलेको 0.01% of Bitcoin owners control like 27% of the total Bitcoins in circulation. And it's um, increasing because like Miss Ria told us that you need big equipments, big investments, होइन भनेपछि त the richer people now or richer countries, richer communities are going to get hands first त्यो बिटकोइनमा आफ्नो हात उन उहाँहरूको हुने भयो and then they are going to keep uh, हुन्छ नि reaping benefits. So यस्तो कन्टेक्स्टमा चाहिँ will Bitcoin um, pave way for a for a more equal economy in the future or or यहाँ पनि हामी like we have to be wary of these things how do you see this like in terms of the bigger picture okay anyone can answer Ria yeah or... sure I'll take this one um so तपाईँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ नर्मली मैले बुझे अनुसार प्रुफ अफ स्टेक सिस्टम्समा त्यस्तो हुन्छ है प्रुफ अफ स्टेक सिस्टम्समा किन हुन्छ भन्दाखेरि अब फर इक्जाम्पल मैले इथेरियमको बारेमा सोचिरहेको इथेरियमले चाहिँ पहिला उनीहरूको टोकन्स बनाउँछ इथेरियमले फेरि कोइन्स बनाउँदैन टोकन्स बनाउँछ है because proof of stake system is a little bit different त्यो टोकन्स बनाउँदाखेरि चाहिँ eighty two percent I think उनीहरूले आफ्नै एट्टी टू पर्सेन्टमा त डिस्ट्रिब्युट गरे अनि बाँकीको पर्सेन्टेज चाहिँ आफै राखे है उनीहरूको अब फाउन्डेसनको मान्छेहरूलाई या फाउन्डर पनि छ भाइटलिक बिटुरिन भन्ने सायद उहाँले पनि धेरै राख्नुभयो होला होइन सो यस्तो like every other coin except for Bitcoin, in my opinion, there's a risk of that happening. Hey, and that is because यो कोइन्सहरू बनायो है कसैले अनि त्यो बनाएपछि डिस्ट्रिब्युट गर्ने बेलामा नै त्यो ऊ भयो कि त्यो इम्पार्सल भयो कि होइन सो त्यो कारणले चाहिँ हुन्छ and that is also another reason to then you as a consumer to make your own decision होइन what do I want to support which coin do I want to support होइन अब नेपालमा किन्न इलिगल भयो नि अब mentally just to understand like okay which is better भन्दाखेरि अब if that is valuable to you in terms of wealth equality अनि इन्कम इक्वालिटी यस्तो यस्तो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ भने maybe for some individuals is not not as important then you do have to understand यो different consensus protocols consensus mechanisms अनि विच वान हुन्छ नि which one kind of supports that and which one doesn't मैले देखे अनुसार इथिरियममा चाहिँ त्यस्तो धेरै हुन्छ त्यो wealth wealth inequality in fact it's one of the most disagree thing on Ethereum यो स्टेकिङ भन्ने जुन कन्सेप्ट छ सो यो पनि म भनिदिइहाल्छु प्रुफ अफ स्टेक चाहिँ कसरी वर्क गर्छ भनेर सो प्रुफ अफ स्टेकमा चाहिँ के हुन्छ भने network it's it's the same as proof of work होइन प्रुफ अफ वर्कमा माइनिङ हुन्छ प्रुफ अफ स्टेकमा माइनिङ हुँदैन the tokens are already exist. It has already been distributed and some has been kept, heavily. right? 82, only 82% I think has been uh, distributed. Correct me if I'm wrong, anyone from the audience, but I think around 82%. So proof of stake system um, the amount of crypto that you have as a validator uh, sort of is the only reason why you can become someone द्याट क्यान भ्यालिडेट अब मैले त्यो भन्ने भनेको अलि मिलेन है सो नेटवर्कले चाहिँ के गर्छ भने एउटा विनर सेलेक्ट गर्छ होइन जसको धेरै क्रिप्टो छ जसको धेरै इथिरियम छ ऊ चाहिँ विनर हुने चान्सेस बढी हुन्छ है so what you're doing is essential you're staking you're staking भन्छ essential you're staking your own Ethereum in chance for the chance to get to validate a new transaction है सो मैले एउटा नयाँ ट्रान्ज्याक्सन भ्यालिडेट गरेर के पाउँछु मैले एक्स्ट्रा त्यो रिवार्ड पाउँछु होइन तर जसको धेरै क्रिप्टो अलरेडी छ जसको ज धेरै इथिरियम अलरेडी छ उसको धेरै त्यो चान्स पाउने चान्स नै भनिसक्छ there more like to become a winner in that scenario so that in itself is a little bit faulty I think है अनि अनि once that winner validates a block of transactions होइन उनीहरूले अब कम्पिटिसनल उ गरेर भ्यालिडेट गर्छ इथेरियममा अरूहरूले चाहिँ त्यो अट्याच गर्न मिल्छ अनि भेरिफाई गर्न मिल्छ होइन अनि all the participants in this one pool will get the native cryptocurrency which is Ethereum so सबैजनाले अलिअलि क्रिप्टो करेन्सी त पाउँछ प्रुफ अफ स्टेकमा but it is generally distributed by each validator stake so आफ्नो पैसा आफ्नो इथिरियम धेरै छ भने उसले पैसा पनि पाउँदाखेरि धेरै नै पैसा पाउँछ so do you see the wealth like sort of gap there So if you have more stake, let's say I have $1 million of Ethereum, right? Then मैले म भ्यालिडेटर बन्छु भनेर भ्यालिडेटर बन्ने चान्स पनि धेरै भयो मैले रिवार्ड पनि भ्यालिडेटर बनेर धेरै पाएँ for just verifying a transaction मैले सेयरलाई वान डलर पठाउँदाखेरि है for just verifying the transaction so that is where that can happen Uh, and I think it is upon normal consumers to like choose to support what kind of coins they want to support or not support, or uh, it's you know open to the market. Do you want to go next, uh, Aditi? No, the same. Okay. Um, there's a question uh, in the chat box. How many of the cryptos are out there just building, trading versus what kind of contracts are being created on top of it? Ani, how, how does one know how to differentiate Ethereum versus Dodge or Dog? Dogecoin. Uh, यो पनि म एन्सर गरिदिइहाल्छु सो हामी एउटा कुरा चाहिँ के बुझौँ भने मेरो पनि अब लाइफ गोल नै भइसक्यो यो एउटा कुरा चाहिँ नेपालीहरूलाई or even just everyone internationally to make them understand that core technology चाहिँ बिटकोइन हो है anything even ethereum that has been come that has come out any other coin any other token that has come out it is essentially a photocopy of the same code just a few different things changed होइन सो त्यो कुरा चाहिँ सबैले बुझ्नुपर्छ it's literally copy paste but few different things changed in the code right of systems different होला proof of stake भन्यो इथेरियमले तर इथेरियमको फेरि proof of stake गर्दाखेरि it's more a little bit more centralized because ethereum foundation भन्ने छ so ethereum foundation can make some of those decisions right but the whole goal of this new technology this revolutionary technology bitcoin was for it to be decentralized was for there not to be any third parties that can control your money हुन्छ नि transaction fees low हुँदाखेरि सो इथेरियम र डोज कोइनलाई कसरी डिफ्रेन्सिएट गर्छ भन्दाखेरि अब त्यही हो कोड हेरेर डिफ्रेन्सिएट गर्ने हो but every code is essentially a copy of bitcoin so you as a consumer you really have to think and हुन्छ नि I as a cryptocurrency educator really have to educate you in on this because people really think like everything else out there is also legitimate. No, it is not legitimate. Investing in Dogecoin is highly risky because it the value proposition really doesn't exist. It's pretty much a copy of you know, uh, any like some something else, the, the main technology of Bitcoin. हामीले यो हेर्दाखेरि मैले कसरी पनि बुझाउँछु भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई like look at the internet है हाम्रो जेनेरेसनले बुझ्ने हाम्रो इभन माथि तलको जेनेरेसनले बुझ्ने रेभोल्युसनरी टेक्नोलोजी हाम्रो लाइफमा आएको भनेको इन्टरनेट हो होइन अब इन्टरनेटको फोटोकपी छ भने would be go to like a random हुन्छ नि random internet and then try to invest our money into it no we wouldn't त्यस्तै कुरा भयो यो अरू अरू कोइनहरू चाहिँ अब त्यो त्यसमा इन्भेस्ट गर्ने नगर्ने म भन्दिनँ but I think every other coin is essentially token is essentially a copy of Bitcoin, and everyone should be aware of that. How to differentiate भन्दाखेरि अब तपाईँ if you can take computer science classes, you can look at the codes um, and sort of differentiate their consensus protocols and their codes. जुन कि धेरै डिफ्रेन्टै हुँदैन अनि भ्याल्यु प्रपोजिसन पनि धेरै हुँदैन Um, okay, thank you. Um, श्रेयाजी मैले त्यो कन्ट्र्याक्टको पार्टमा चाहिँ केही हजुर भनौँ हजुर स्योर त्यसमा आलोकजीकोमा चाहिँ what kind of contracts are being created on top of it भनेर लेख्नु भएको छ so if I am not mistaken यो क्यान पिपल के भन्छ constitute some form of commercial agreements or contracts To trade in cryptocurrencies भन्ने केही क्वेसन हो कि उहाँको भन्ने मैले अज्युम गरेर मैले आन्सर गर्न चाहेँ है त यो सो कन्ट्र्याक्टको विषय यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ मैले जर्सी जर्सीको process of crime regulations two thousand sixteen भन्ने एउटा उनीहरूको ल रहेछ त्यसको आर्टिकल फोरको सब आर्टिकल फाइभमा चाहिँ for the avoidance of doubt virtual currency does not include Does not include any instrument which represents a stores whether digitally or otherwise value that can be used only to acquire goods and services in or on the premises of or under a commercial agreement with the issuer of the instrument. So यो मैले जति पनि कलेक्ट गरेँ बाहिरको यो फोरेन लजहरू त्यसमा जर्सीको यो प्रोसेस अफ क्राइम रेगुलेसन्सले चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीसँग सम्बन्धित कमर्सियल एग्रिमेन्टहरू फर्म गर्न सकिन्छ भन्ने तरिकाले कमर्सियल एग्रिमेन्टलाई रेकगनाइज गरेको पाएँ अरू लजहरूले खासै त्यसलाई रेकगनाइज गरेको छैन र युरोपियन युनियनको युरोपियन युनियन्स डिरेक्टिभ यो चाहिँ एन्टी मनी लन्ड्रिङ डिरेक्टिभ भन्छ यो टु थाउजन्ड एटिनको डिरेक्टिभ हो यसमा आर्टिकल थ्रीमा के लेखेको छ भन्दाखेरि virtual currencies means a digital representation of value that is not issued or guaranteed by a central bank or a public authority uh, is not necessarily attached to a legally established currency and does not possess a legal status of currency or money. So it does not have any legal status of currency or money, but it is accepted by natural or legal persons as a means of exchange and which can be transferred, stored and traded electronically. अब यो दुईटा लज हेर्दाखेरि युरोपियन युनियनले चाहिँ के भन्यो त भन्दाखेरि इभन इफ लिगली यसलाई करेन्सीको रूपमा हेरिएको छैन since there is no centralized authority that regulates cryptocurrencies, people can still trade, uh, uh, still uh, use it uh, as a means of trade, as a means of transaction. So a legal person, uh, or a natural person, or an artificial person, uh, either a person, a human being, or a company can transact using cryptocurrencies. र यही ललाई हामीले कन्करेन्टली जर्सीको लसँग हेर्दाखेरि कमर्सियल एग्रिमेन्ट पनि गर्न मिल्यो होइन तपाईँले आफै क्रिप्टो करेन्सी बुझेर कुन चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीमा तपाईँ ट्रेड गर्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई युज गरेर तपाईँले एउटा कमर्सियल एग्रिमेन्ट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ तर कमर्सियल एग्रिमेन्टको एउटा एलिमेन्ट कन्ट्राक्टको एउटा एलिमेन्ट भनेको लिगालिटी हो है एउटा एलिमेन्ट लिगालिटी हो सो जुन देशमा क्रिप्टो करेन्सी लिगल छ जुन देशमा लिगल वा इलिगल भन्दा पनि ग्रे एरियामा छाडिदिएको छ त्यस्तो कन्ट्रीमा कमर्सियल एग्रिमेन्ट गर्दा फेरि भोइडेबल नहोला अथवा भोइड नहोला त्यो एग्रिमेन्ट तर नेपालको हकमा चाहिँ contract will always remain illegal contract है सो इलिगल एलिमेन्टलाई राखिएर बनाएको commercial agreements or any form of agreements will not get any legal status so नेपालको हकमा since cryptocurrencies are illegal you cannot form any commercial agreements on the basis of any cryptocurrencies हजुर थ्याङ्क यू सर सो अरू कन्ट्रीले चाहिँ क्रिप्टो करेन्सिजलाई को बेसिसमा कन्ट्र्याक्ट बनाउनु मिल्छ कि मिल्दैन भनेर चाहिँ नेपालमा बिकज इट्स इलिगल पाइँदैन होइन थ्याङ्क यू एउटा क्वेसन आएको थियो हजुरले भन्छ त्यो ट्वेन्टी वान मिलियन पछि चाहिँ बिटकोइन माइन गर्न मिल्दैन भनेर सो हाम्रो फेसबुक लाइभमा चाहिँ एउटा क्वेसन आएको रहेछ रिया तिवारी म्यामको लागि after all the coins are minted in Bitcoin, what incentives there are for miners to invest and carry out mining? Who pays, uh, who pays after the miners? After all 21 million coins are mined? One question, Rita, do you want to take it? Yeah, sure. That is an interesting question. Uh, so the hope is that the system is so large, about uh, 21 million coins uh, circulation mathabanta, you would assume about one bitcoin price has been 44000 normal person probably can't even afford to have one so that means there's a lot of people let's let's say about 21 million people nails you know so by that point the goal is i guess or the bitcoin price just because of supply and demand mechanisms will be so high अब i'm guessing मेरो गेसमा चाहिँ hundred thousand dollar hundred fifty thousand dollars भन्न सकिँदैन जति पुग्छ अनि त्यति बेला चाहिँ इन्सेन्टिभ क्रिएट गर्नै परेन धेरै because the price itself is so high that obviously anyone that wants to be a miner wants to get a little bit a bitcoin होइन अलिकति बिटकोइन तिमीले पाउँछ माइनिङ गरेर भनेपछि obviously anyone would want to do that because the price of one is so high. Um, so if that makes sense. Okay, thank you. Uh, we've kind of reached the end uh, of this program. Thank you so much for uh, coming to uh, Law Kuragoro on, very short notice. Ani, uh, thank you both of you for your expertise. We learned about the legal uh, provision India Maki Bairata. I think it's a wonderful opportunity for interested many lawyers and law students to even file a writ on against the executive order by uh, Nepal Rashtra Bank. I see I see an opportunity there. And we also understood a lot of technicalities, which is difficult to navigate about cryptocurrency ho what are all these uh, systems how they verify mining all of that um, even though uh, we respect NRB decision uh, यहाँ चाहिँ short uh, poll गरौँ do you think that um, cryptocurrencies should be regulated or they should be um, just uh, the ban should be lifted. You can put your answers in the chat box, the informal survey on what our participants think. If you have any feedback, you can leave it here. Um, uh, do connect with Mirodda uh, through our social media pages, Facebook, Twitter, Instagram, uh, even uh, LinkedIn. Thank you so much.